Hola y bienvenidos al final de temporada de Mini New World en este el canal menos 999.999. Hoy no estoy en mi, en mi, en mi ciudad donde está la estación de radio, sino que me mandaron para acá para terminar de hacer una construcción. En este fin de temporada ya no habrá ahora creepypasta hasta la quinta temporada. Pero a pesar de todo, hay muchas cosas que me quedan claras. En este final de temporada, muchas personas han querido, muchas personas han estado jugando aunque mi teléfono está trabándose. No tengo mis audífonos porque si no lo haría directo de mi computadora. Pero bueno, sin más, adelantemos un poco de construcción para la próxima temporada. imaginan que cree que sea aquí. Vamos a adelantar un poco. Veamos, esto ponemos de este lado. Qué lástima que la famosa. Sakura Kinomoto, mi amiga. No está aquí, ya que yo estudio igual en la misma escuela que ella. Nada más que hoy no tengo el uniforme escolar de la escuela de Tomoeda, sino que este uniforme escolar que tengo es de mi anterior escuela donde estuve, cursando antes de que me mandaran a Japón a estudiar aquí en Miniwar. Al estar haciendo esta construcción, se me figura una construcción. sobre el agua. Que se, que se, que se Que esa construcción? También no le he podido terminar. Yo ni idea tengo lo que va a hacer aquí. Esto me lo mandó a hacer mi abuelo que está, porque vive, que está en su casa. al igual que mi amiga Sakura Kinomoto, también tengo una misión en supervivencia. todo ese hueco tengo que poner esto lo que estoy haciendo ahorita Ahí había quedado esta piedra. es como estaba. ¿Qué creen que sea? ¿Qué, creen que vaya a ser esta cosa que estoy construyendo? Bueno. En fin, este fue el final de temporada de Minior. Y nos vemos en en la quinta temporada. Espero que para la quinta temporada ya está funcionando la estación de radio, que haya más, que haya más personal disponible. Eso es todo y nos vemos hasta la quinta temporada.